Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo eh, Hoy estamos en un nuevo vídeo de Bench Ya que solo subí un vídeo Que fueron tres Tres victorias seguidas Chavales Increíble, a mí me encanta el juego A mí me ha encantado Gracias a Lilac Bert por haberme recomendado el juego Que me ha gustado muchísimo, de verdad Me ha gustado muchísimo Y lo siento por no subir Fortnite Pero es que no es un juego que me entretenga a mí ni a vosotros o sea, yo creo que a vosotros ya no se entretiene porque es que no, no es un juego que me entretenga ahora mismo. O sea, no tengo ni por qué jugarlo. De verdad. Es un juego que no me gusta nada. No me gusta nada el juego ahora mismo. Porque siempre hacen lo mismo. O sea, la gente quiere. La gente quiere cosas. Y no lo hace. Pero bueno. Que ya que os entretiene mucho mi contenido este tipo de contenido, pues voy a cambiar un poco el contenido. Y, eso. Voy a cambiar el contenido un poco porque sé que os gusta que cambie el contenido. Pero no significa que lo cambie para siempre, hombre, no. Quiero cambiar un poco el contenido, ¿sabéis? No quiero que sea siempre lo mismo, porque seguro que os cansa. Así que quiero cambiar. Que no sea siempre lo mismo. Y muchas gracias por el apoyo que le habéis dado a los vídeos de Five Nights at Freddy's. Estoy muy contento y el apoyo me hace muy feliz en los directos como en los vídeos. Que por cierto, me voy a tomar unas vacaciones de, no hacer directos. No me, voy a no me a ir a ningún sitio, o sea, no voy a viajar ni nada, pero... Pero es que no sé, quiero descansar. ¿Sabéis? Es que he llegado, he llegado a las 3 horas incluso de hacer directo. Cada día, me ha costado un montón. Vosotros no sabéis lo que es eso. Pero de verdad, muchísimas gracias a todos por porque hemos llegado a, dos, a 244 seguidores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Porque sé que los directos os entretienen mucho. Hacemos cosas muy divertidas. Jugamos a Bens. jugamos a Fine nature jugamos a Cranker. Que por cierto, hay que subir vídeo de Cranker, ¿no? Porque llevo mucho tiempo sin subir Cranker, la verdad. Eso sí, Cranker que lo estoy jugando mucho en directo, aunque no lo parezca. Porque ya sé que no se ha visto mucho en YouTube el Cranker, pero es que el Cranker me encanta. Aunque no lo creáis. Eso sí, tengo que decir algo malo del Cranker. Que es que los servidores van un poco mal. Están arreglando. Cada vez va mejor, pero estaba mal. Igualmente. Pero bueno, es lo que hay. Pero me gusta mucho el juego. Juego partidas privadas con seguidores. Eh, es que la comunidad de Cranker en Twitch es muy respetuosa. Es la hostia. Pero bueno, yo estoy muy contento con Cranker y Bench. Yo voy a seguir subiendo Bench y Cranker. No os preocupéis. Y Call of Duty Infinite Warfare también. Así que no os preocupéis que yo no voy a dejar ningún juego de lo que hayamos jugado en estos últimos vídeos y directos. Así que ya que no voy a estar en directo estos días, pues voy a prepararos unos vídeos de algo muy tocho. Muy contento de, estar, de haber llegado ya a los 88 suscriptores en YouTube y 244 seguidores en Twitch. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Voy a dejar ya con el vídeo, no me enrollo más. Que habréis notado algo, eh, algo nuevo en mi voz, ¿no? Este nuevo micrófono que se llama Newer, de la marca Newer, que recoge genial la voz, me encanta, la respeta <laughs> la voz. Y bueno, lo más seguro es que más adelante ponga como un pop de los negros. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero seguramente me ponga eso. Que seguro que recoge también mejor la voz así. Pero que me encanta este micrófono. Verlo en Amazon por si os interesa. Os dejo, dejo el link en la descripción. Muchas gracias. Comprarlo en Amazon tienda. Que disfrutéis mucho, mucho de la partida de Bench. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós chicos. Os dejo con la partida. ¡Vale! ¿Qué es lunes? Ahora. Joder, macho, ¿qué pasa? Hoy está siendo un día raro Hola Quiero cambiar el contenido Sinceramente Pero no para siempre, obvio O sea, yo voy a seguir subiendo esto siempre Ese tipo de juegos No os preocupéis lo que pasa es que quiero cambiar, ¿sabes? Quiero cambiar un poco el contenido. Y el Fortnite le llevo sin tocar como dos meses o así. Desde que probé la nueva temporada. O sea, solo, o sea, <laughs> fíjate. Solo no, o sea... Dos meses. No me apetece nada, o sea, no tengo, no tengo motivación ninguna para jugar a Fortnite, eso es lo primero. ¿Dónde vas? No, no, no, no, no. Por favor, no te bugues. Me está liando él. ¿Dónde vas? Esto es un bug para que te lleve a un enemigo. En realidad. O sea, es lo que pretenden. Quieren que encontremos bugs por el juego. Vale. Tío, que es invisible, what? Next time you want Yo llego, yo llego. Fish. Amigo. Ya no tenemos nada más que hablar con usted. me va a matar el otro. Venga, venga. Que sí. Ya está bien, tío. Es que no te mueres. ¿Dónde vas? Puta. Corre a tu casa ya, pesado de los cojones. Amigo, ven aquí, ven aquí. ¿Explicado bien ya? Vale. Tío, me merezco ganar yo, macho. Me merezco yo. No me lo merecía yo, tío. Es que le he matado a este un, montón de veces. Voy decir un huevo. Pues lo diría.